сейчас, сейчас, я уже нашел. А, вот они. Когда захлопнулась, не ждали. Думали вы умнее полковника? Беги, Нео, беги! Это ловушка! Вставай, Жак! Вставай, Жак! Вставай, Дохлый сервер! Вставай, Я вернусь за тобой!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 в разы тебя починим. А? Ой, Пожалуйста. Это языковой блок. Ой, ну ладно. Пойду за детальками поныряю. Чую, сегодня повезет. Ха-ха, супертяги. Опять в проклятую зону За детальками полез Добром это не кончится Ой-ой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 Thanks. связи с юным возрастом преступника и его искренним раскаянием в содеянном. Преступник, вы раскаялись? Да не было ж ничего такого! Дайте мне рассказать, наконец! Раскаяние не зафиксировано. Подсудимый, вы признаетесь виновным.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 Вот же гадкий дерьмохвост. Ну, парни, вперед! Найти, уничтожить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 Так, ну вот я и в системе. Хм, а че б теперь так учудить-то, а? О, придумал. Ага, супертяги, Ага, горбичраги.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 совсем не весело. Эй, слушай, жми на газ. С такими портретами нам попадаться нельзя. Держитесь крепче, будет мотать. Хе-хе, нифига себе стрит-артик получился. Всем постам, код красный, код красный. Давай в промсектор, там потеряемся. А я куда гоню? Не видишь? Перекрыли все.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 добрались. Поздно дергаться. До каждого, до каждого доберемся. Вот вам декларация о ваших правах.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 Только я не понял, почему это я врагов жалеть должен? они нас не жалеют. Ну, не исключай-ка. Хоба! Ага, ща. Кто ж тебя одного-то отпустит? Горе ты мое, хакер недоделанный. Раз, два. а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 сюда. Ща! Ага, поехали. Фу, ну ни хрена себе полетали. С вами, девочками, не соскучишься. Че уж там, пошли дверь ковырять. Фух. Ну, Сезам, откройся. Ой. Да открывайся ты уже! Ага, есть контакт. А, вот, раз и в дамки.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 Несанкционированный доступ. Беленький свет. Ну, извините. Блокировка объекта. Осторожно. Двери закрываются. Ну я и дура! Кому я поверила? 1632 БИС. Станция в красном режиме. Отлично, попались крысята. <laughs> Операция «Мышеловка». <laughs> Заблокировать все каналы связи с 1632 БИС, чтобы оттуда комаринного писка не вылетело. Облажайтесь сгною. Я нюхом чую, все главари там. Вот повеселимся.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 Ты у нас как древний Ганди, против насилия, видишь ли. Тебя вот гада не дал взорвать. А жаль.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 Ну ты вообще супер мега крутан батан! Если получится, про тебя будут сказки рассказывать! Давай, запускай! Ну, стрекозел, вперед!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 Запускаем операцию Game Over. Zero X. Анонимусы в деле. Контроль над субтрансляторами установлен. Ждем сигнала. Привет! Это я, Гринкет! Мы разблокировали ваши каналы. Начинайте уже!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 человеков рожден свободным. Но что есть свобода? И что есть человек?